白ひげ海賊団の力見せてやる俺が好き勝手させると思うのかパラサイトブレイホワイト行くぜ鳥かご 怒らせたな進化しろ怖いパラサイト相手と一度向き合った俺は逃げねえし許さねえエバーホワイトクソ何言ってんだ俺は面白い 邪魔しやがってさて何のカードが出るか怒らせた俺が支配する当然だ 良き行いによって幸運がもたらされる威力の違いを見せて怖いこれがカードの示した運命のようだ助けよう怖いおっ おっと終わってたまるか俺は逃げるに安全な場所などねえパラサイトパラサイトおっとこのままじゃまずいわ誰か何とかして

おっとすまない助かったお前と共闘しろードはそう告げていいや思い通りにならんこともあるエマじゃ にも死ねねえボカに俺を殺せる奴はいねえのか死にたいって死んだこともないくせに私命粗末にする人大嫌いなんですお前骨になっても死ねてねえのかおいシュ前ト 俺が粉々にしてやるそれとちょっと待ってパラサイトおっと俺を怒らせた私ここまでなのかな俺に勝てるとでも思った頼りになりますねおい 何の冗談この戦いに勝ち俺の時代の到来だエヴァーウッドパラサイトル おっとお前の首はいずれ俺が取るこれまで死ぬんじゃねえぞお前には勝てねえそうでもなかったみてえだなカイトお前の強さは運をも覆すようだ賭けにしやがって 私と手を組むいかがでしょう骨だけにうそかっこ悪い面白い ゃかなわねえか一貫だろう横に潰されるのはごめんだ本気で行くぞホワイト 強いやつらに勝つ